Присягаю говорити суду. Правду і лише правду. Правду і лише правду. Чи знають співробітники міліції, ті четверо з, ваші, з вами включно, е, що таке нецензурна лексика? Чи знають ці слова і чи вживають їх в своїй повсякденній діяльності? Це серйозне питання, ваша честь. Я уже не 40 я не вжил уже тому я не вживаю. Чи знають і чи вживають. Я не кажу зараз. Я просто хочу відповісти, що було так чи ні. Можливо, в Я не вживаю. Можливо, в Дзержинському родителі ніколи не вживають. вибачаюсь. Я за поясніть. своих не могу сказать, я не вживаю э, е, нецензурную брать. І я також. Дякую.